yaxshi gitarani ovozi yo'q hozir aytiladigan qo'shig'imiz o'zimizni qadrdon insonimiz ustoz desak ham yanglishmagan bo'lamiz sardor rahimxonni ota haqidagi qo'shig'ini ijro qilamiz ho'p borlari bo'lsa umrlari uzoq bo'lsin o'tib ketganlari bo'lsa albatta alloh rahmatiga olgan bo'lsin yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin barchanglarga ziyo filmni kuzatishda davom etinglar armonim qo'ymas omon Otanlı İslam haman Yetimlik derdi yaman Yamane Yamane Yamane Gözüm yul gemildirer Güya ki otemkiler Köçe başı boş bular Yamane Yamane Yamane Canım töküldü kümenim Qolib ketdi orzularim menim Hech bo'lmasa tushlarimga kiring yanımda da jonim menim Jonim töküldü kümenim Qolib ketdi orzularim menim Hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganim otajonim manim yuzlarin silab quchsam bolalik sari ketsam g'amlarimni unutsam yomona yomona yomona aytolmagan gaplarim titratsadi lablarim qabrda kabutsadi yomona yomona xiyomona jonim to'kildi manim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganim otajonim manim jonim to'kildi ku manim qolib ketdi orzularim menim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganimda jonim menim yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar kunduz quyosh ko'kda oy tunda sochib chiqar soy kunduz quyosh ko'kda oy tunda sochib chiqar soy Ellik yaşta erket ay otası var adamlar, Kırk yaşta hem erket ay otası var adamlar. Olam içre olamsız Beteşvisiz, beg'amsiz Eng badavlat odamsiz Otasi var adamlar hicra olamsiz betashvishsiz beg'amsiz eng davlat adamsız, otasi var adamlar. Tekiz ravan yo'lingiz shodlik to'lar dilingiz tekis ravon yo'lingiz shodlik to'lar dilingiz ko'kka yetar qo'lingiz bor odamlar ko'kka yetar qo'lingiz bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar